Todos alguna vez nos despertamos a mitad de la noche, sintiendo esa sensación que hay algo en nuestra habitación, que nos observa. Prendemos la luz de nuestro velador y miramos, y nada. Automáticamente apagamos la luz y nos tapamos hasta la cabeza con nuestras sábanas, creyendo que nos va a salvar de esa cosa que percibimos. Pero, ¿qué pasaría si realmente hay algo que no vemos? ¿Nos salvará nuestra sábana protectora?